しょうがないなほら。きれいキラキラあ私の大切な、待て僕たちも君たちは、君たちのやることがあるんでしょここはいいから、ほら、行ってあ、うん。また機会があったら、 行っちゃったね。ロディさん、大丈夫でしょうかうん。でも、我々は精霊を集めて、召喚術を完成させなければならない。そうだろええ。そうしないとダオスは撃てない。行こう。